if I play dead Will you regret everything? konsepnya apa? Kamu bagus deh. am sama you still alive. Ya Tuhan ini gimana gue Indonesian Idol tapi nggak konsepnya apa? Kamu bagus deh. I'm r e a l l y 1 i 2 2 nice. n ya Tuhan ini gimana gue Indonesian Idol <laughs> tapi Love bentar terus terus terus terus terus bentar bentar berapa iya ale bunda dapat berapa 100 iya iya iya kita cukup makan pakai nasi sama rumput laut aja ya sama kimchi udah ya <laughs> temenin si keriting karena besok udah mulai apa sekolah sekolah tadi main puas nggak oke okay, ya ale ale ale masih ada dagingnya ayo boleh dimakan nggak besok semangat sekolahnya ya iya besok main besok main game Main.